Assalamualaikum saya Tua, Kembali lagi di channel Detektif Aceh Kali ini kita akan bahas misteri hantu Halimah Jurang Senapit Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia Bicara misteri Jurang Senapit yang berlokasi di Lembah Selawah, Aceh Besar tidak bisa dipisahkan dengan kisah hantu Halimah yang konon katanya kerap mengganggu para pelintas jalan Menurut sumber yang layak dipercaya dan dibarengi dengan penerawangan gaib tim investigasi hantu Aceh, bahwa kehadiran sosok perempuan cantik dan misterius di jurang itu berawal dari sebuah kisah pilu puluhan tahun lalu. Kisah ini diawali dengan sebuah peristiwa pembunuhan terhadap seorang gadis muda oleh beberapa pemuda yang sedang dimabuk syahwat. Kisah itu terjadi pada tahun 1980-an. Cerita ini mengalir begitu saja dari sosok Halimah yang berhasil ditemui oleh tim investigasi hantu Aceh. Perempuan yang mengaku saat dibunuh masih berusia 18 tahun bercerita bahwa pada suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah kondisi jalan negara Medan Banda Aceh sepi. Tiba-tiba sebuah mobil kijang petak melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Tanpa berbicara apa-apa, beberapa laki yang diperkirakan berusia tidak terpaut jauh dengan dirinya turun dari mobil, kemudian langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sempat berteriak minta tolong, namun siapa pula yang akan menolong di tempat sepi itu? Sebuah tinju kemudian membuat perempuan itu hilang kesadaran. Dia tidak tahu di mana pastinya, yang dia sadari bahwa selangkangannya terasa nyeri. Sakitnya luar biasa. Ketika dia membuka mata, serang lelaki ditonton oleh lelaki lainnya sedang meninggi tubuhnya yang sudah babak belur. Halimah sempat meronta, tapi apalah daya, lelaki buas yang berjumlah enam orang itu sedang kesurupan setan. Karena menanggung rasa sakit yang luar biasa, akhirnya dia kembali pingsan. Setelah semua manusia itu menunaikan nafsu bejatnya, segera saja mereka mengatur strategi untuk menutupi perbuatan terkutuk itu Pilihannya adalah dengan cara membunuh Halimah. Sempat terjadi adu mulut, dua orang pelaku tidak setuju Halimah dibunuh, tapi suara mayoritas mendukung dan kemudian wanita malang itu dieksekusi dengan cara dicekik. Bahkan salah seorang pelaku kembali memperkosa mayat Halimah. Terkait dengan seringnya sosok Halimah terlihat di kawasan itu, dia mengaku bahwa itu dilakukannya agar manusia yang masih hidup tahu bahwa dia pernah ada. Akan tetapi, dia menolak bila dikaitkan dengan biang kecelakaan mobil di kawasan itu. Sebab menurutnya, lokasi jalan dari arah Medan memang rentan kecelakaan. Belokan tajam dan curam sering melahirkan human error. Khususnya para sopir yang baru pertama kali melintas. Satu detik saja kesalahan mengemudi dilakukan di lokasi itu, maka tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan penyelamatan. Dia mengaku mendapatkan informasi itu dari jiwa-jiwa sopir yang melayang di lokasi kejadian. Nah, saudara mutua, begitulah sepenggal kisah tentang hantu Halimah Jurang Senapit.